ترى YouTuber و streamer يعالوا قاعدين يعالقوه لا لا لا ما يعالج الحين بخلص ال game لك لعيونك ولعيون الشباب صعب صعب هناك Watch out! Watch out! عمل ايه؟ جيب مرتب حبيبي مراتك صاروا معهم تحدي يلعبون فوق اثنين نفس اللبس مشوا علي بالمسدسات <laughs> عندهم تحدي ماشي باي هنا يأشر عليه وحش صاحبه صاحبه هناك صاحبه هناك ورا واتش اوت واتش اوت هنا في العاب I need consumables.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 مش فين في احد آه. ماسك ماسك هذا مو رقم واحد عجب والله حسبه بيصير معلش معلش طب ليه ما ده حلو اسيب ال 100 طلقه عشان اخد ايش السلاح الثاني غير اللي كم غير ال 100 طلقه ايش؟ ميني ميني خلاص ارمي الميني خد لك كم طب يا ابني ما انا بلعب عليك ما انا ما ينفع العب بكم هذاك هذاك وين؟ وين وين حط لي انمي طيب دمنا يا ابني انت اخذتها الاخضر ليه عايز افهم طيب يا ابني انزل لوتهم انزل لوت إيه هي هي ابا دش صعبة صح ليش تضيعهم طيب؟ بنفس الوقت؟ إيه، بشو بشو بشو بشو بشو عالق عالق هل لا لا تتحرك لا تتحرك تكفى لا تتحرك تكفى لا تتحرك عادي عادي خليهم بشو كلهم على فكره فوق كفر هنا عشان يعالجوا جايزين يعالجوا لا لا لا ما يعالج الحين بخلص الجيم لك لعيونك ولعيون الشباب كفو في في بقي في بقي هو ما بيتكلم هو اصلا ما بيتكلم لا لا بيتكلم يوسف ما بيتكلم يوسف مفتاح ليه يوسف آه، انت عارف ان انا جي جي يا يوسف اه اتسرق مني ده عاش يا يوسف العايب يا يوسف والله